jeden krzywy kroki już stracone Ja i ty idziemy odtąd w inną stronę Wiem, chcę zatrzymać dłonią kostki od domina Czemu ty odwracasz głowę i przewracasz się? Ludzie przecież sobie czasem wybaczają Nasza przeszłość i wspomnienia nie zapomnisz i Dzisiaj wszystko zrozumiałem, nie zawiodę Wiem, że ciężko, ale otwórz te zamknięte drzwi Dotknąłem dna, gdy byłem całkiem sam Upadłem jak ptak z odciętym skrzydłem Więc podnieś mnie tak cudownie czuję. na jednej wspólnej drodze znowu ty i ja Dzisiaj wiem, że jeśli zechcesz wszystko zmienię Przytul mnie jak kiedyś, pozwól sobie szczęście dać Byłem głupce myślę, patrząc w twoje oczy Chciałem poddać się bez walki, gdy uciekłaś mi Jak zapomnieć mam twój uśmiech przeuroczy Jak ugasić, co się w sercu jeszcze ciągle tli Dotknąłem krokiem za Upadłem jak tak z odciętym skrzydłem Dziś wszystko mam Gdy idziesz obok Tylko przy tobie tak cudownie czuję się dotknąłem dna Gdy byłem całkiem sam Upadłem jak tak z odciętym skrzydłem Dziś wszystko mam Gdy idziesz obok Tylko przy tobie tak cudownie czuję się z odciętym skrzydłem